মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে যিয়ে নহওক আজি আমি আলোচনা কৰিম ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিৰ যিটো পাৰ্ট সেই জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম এইটো ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা পাৰ্ট হয় জিঅ'গ্ৰাফি ভূগোল যাক আমি কওঁ তাৰে যিটো প্ৰথম চেপ্টাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে চ'লাৰ ছিষ্টেম এণ্ড আৰ্থ সৌৰজগত আৰু পৃথিৱী চ'লাৰ ছিষ্টেম ইয়াতে আপোনালোকে চাওক ছিষ্টেম স্পেলিংটো অলপ ইয়াতে মিষ্টেক হৈছে মই ইয়াতে শুদ্ধ কৰি ওপৰত লিখি দিছোঁ ছিষ্টেম এমটো উঠা নাই প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে যাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী যেই নহওক আপোনালোকক আগতে এটা কথা জনাই থওঁ যে এইটো যিটো topic solar system and earth এইটো কেৱল চিটেটৰ বাবে নহয় আমাৰ আছাম টেট আৰু আন যিবিলাক আমাৰ অসমতে হওক নাইবা ভাৰতবৰ্ষতে হওক যিবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হয় সকলো পৰীক্ষাতেই এই চ'লাৰ ছিষ্টেম এণ্ড আৰ্থ এই টপিকটো ইনক্লুড কৰা আছে গতিকে আপোনালোক আপোনালোকে এইটো অলপ মনোযোগ সহকাৰে শুনিব যিয়ে নহওক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ দি ছান দি মুন এণ্ড অল দ'জ অবজেক্ট শ্বাইনিং ইন দি স্কা শ্বাইনিং ইন দি নাইট স্কাই আৰ কল্ড চেলেষ্টিয়েল বডিজ ইয়াতে অসমীয়াটো লিখিছোঁ অনুবাদটো মই কৰি দিছোঁ আকাশত জিলিকি থকা সূৰ্য চন্দ্ৰ আৰু আন সকলো বস্তুক চেলেষ্টিয়েল বডিজ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আকাশ আমি সাধাৰণতে আকাশত জি জিলিকি থকা যিমানবিলাক বস্তু আছে তৰা আছে চন্দ্ৰ আছে সূৰ্য আছে যিবিলাক মুঠতে যিবিলাক বস্তু জিলিকি থাকে সেই সকলো বিলাককে আমি চেলেষ্টিয়েল বডি বুলি কওঁ এই ছবিটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি ৰাতিত সাধাৰণতে এনেকৈ চাওঁ আকাশৰ পিনে চাই থাকোঁ তৰা চাওঁ তাৰপিছত দিনৰ ভাগত আমি সূৰ্য দেখা পাওঁ ৰাতিৰ ভাগত তৰা চন্দ্ৰ ইত্যাদি যিমানবিলাক বস্তু আমি দেখা পাওঁ সেই সকলোবিলাক বস্তুকেই একেলগে চেলেষ্টিয়েল বডি বুলি কোৱা হয় নেক্সট তাৰপিছত আছে some celestial bodies are very big and hot and have their own heat and light these are known as stars sun is a star Some celestial bodies do not have their own heat and light. These are light up by stars. These bodies are called planets. ইয়াতে কি কোৱা হৈছে অসমীয়াত ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে পৰিচালে গম পাব তথাপি মই অনুবাদটো কৰি দিছোঁ কৈছে চাম চেলেষ্টিয়েল বডিজ কিছুমান চেলেষ্টিয়েল বডি আছে আৰু ভেৰি বিগ যিবিলাক আকাৰত বৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড আকৃতিৰ এণ্ড হট আৰু সেইবিলাক কি হয় গৰম হয় হট হয় and have their own heat and light আৰু সিহঁতৰ নিজা পোহৰ আছে অ'ন হিট নিজাববীয়াকৈ তাপ আছে এণ্ড লাইট আৰু পোহৰ আছে লাইট আছে অৰ্থাৎ নিজস্ব পোহৰ আছে আৰু তাপো আছে সেইবিলাকক আমি কি কওঁ these are known as stars সেইবিলাককে আমি ষ্টাৰ্ছ বুলি কওঁ আমি যে আকাশত তৰা দেখা পাওঁ ষ্টাৰ্ছ বুলি যে কওঁ সেইবিলাকৰ নিজা পোহৰ আছে নিজা লাইট আছে হিট আছে ঠিক তেনেদৰে দিনৰ ভাগত যে আমি সূৰ্য দেখা পাওঁ সূৰ্যৰো কি আছে নিজা পোহৰ আছে আৰু তাপ আছে গতিকে এইবিলাকক যিবিলাকৰ নিজা তাপ আছে আৰু পোহৰ আছে সেইবিলাকক ষ্টাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় কিন্তু তাৰপিছত লাইনটোত কি কোৱা হৈছে some celestial bodies do not have their own heat and light কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান চেলেষ্টিয়েল বডি আছে যিবিলাকৰ নিজা তাপ নাই নিজা পোহৰো নাই সেইবিলাকক কি কোৱা হয় these are light up by star এইবিলাকে কি কৰা এইবিলাকে কি কৰে নিজা তাপ নাই সিহঁতে ষ্টাৰ্চৰ সিহঁতে কি কৰে তৰাৰ পৰা অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্চৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকে পোহৰ আনে আৰু তেওঁলোকে মানে কি কোৱা হয় সিহঁতক ষ্টাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নিজা তাপ নাই নিজা পোহৰ নাই বেলেগৰ পৰা ধাৰ লৈ ধাৰ লয় তাৰমানে তাপ ধৰি লওক নাইবা পোহৰ বেলেগৰ পৰা ধাৰ লৈ চলে সেইবিলাকক কি কোৱা হয় প্লেনেটছ বুলি কওঁ ক'ল্ড প্লেনেটছ সেইবিলাকক আমি প্লেনেট বুলি কওঁ প্লেনেট বুলি ক'লে প্লেনেটৰ নিজা তাপ নাই নিজা পোহৰ নাই বেলেগৰ পৰা পোহৰ নাইবা তাপ সিহঁতে কি কৰে ধাৰ লৈ চলে ইয়াতে অসমীয়াত লিখা আছে চাওক কিছুমান চেলেষ্টিয়েল বডিজ আকাৰত বৰ ডাঙৰ আৰু গৰম আৰু সিহঁতৰ নিজা তাপ আৰু পোহৰ আছে সিহঁতক ষ্টাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় ছান ইজ এ ষ্টাৰ গতিকে সূৰ্য হৈছে কি এটা তৰা এটা ষ্টাৰ আন কিছুমান চেলেষ্টিয়েল বডিৰ নিজা তাপ আৰু পোহৰ নাই এইবোৰ ষ্টাৰ্ছৰ দ্বাৰা আলোকিত হয় হয় ঠিকেই কথা ষ্টাৰৰ দ্বাৰাহে এইবোৰ আলোকিত হয় এইবোৰক প্লেনেট বুলি কোৱা এইবোৰক প্লেনেট কওঁ আমি এই চাওক ইয়াতে এইটো আকাশ আকাশত যে আমি ৰাতিত এনেকুৱা কিছুমান তৰা যে দেখা পাওঁ সেইবিলাকক কি কোৱা হয় ষ্টাৰ্চ বুলি কওঁ আমি নেক্সট তাৰপিছত কি আছে ইয়াতে চিটেটৰ কিছুমান মানে কোনটো ইয়াৰত কেনেকুৱা এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছিল তাৰে কিছুমান উদাহৰণ ইয়াতে দাঙি ধৰা হৈছে চাওক দুহেজাৰ এঘাৰ চনত দুটা কুৱেশ্যন আহিছিল দুহেজাৰ বাৰ চনত তিনিটা কুৱেশ্যন আহিছিল বাৰ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তিনিটা কুৱেশ্যন জুলাই দুহেজাৰ তেৰ পাঁচটা কুৱেশ্যন আহিছিল এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা চৈধ্যত এটা আহিছিল পোন্ধৰ চনত পাঁচটা কুৱেশ্যন আহিছিল পোন্ধৰ চন ছেপ্টেম্বৰ মাহত অৰ্থাৎ একেটা বছৰতে দুটা পৰীক্ষা হৈছিল পাঁচটা কুৱেশ্যন সোধা হৈছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত দুটা কুৱেশ্যন ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এটা কুৱেশ্যন ডিচেম্বৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত তিনিটা কুৱেশ্যন সোধা হৈছিল গতিকে এইটো চেপ্টাৰৰ যদি আমি এনালাইজ কৰি চাওঁ প্ৰত্যেকটো বছৰতেই এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা দুটা বা তিনিটা পাঁচটামানলৈকে কুৱেশ্যন সোধা হৈছে গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ হয় সকলো এক্সামৰ কাৰণে তাৰপিছত চাওঁ কি আছে ইয়াতে কনষ্টেলেশ্যন কনষ্টেলেশ্যননো কি a certain pattern form by different group of stars এটা পেটাৰ্ণ হয় এটা ধৰণ হয় যে বিভিন্ন তৰাৰ যিবিলাক গ্ৰুপ আছে সেই তৰাবিলাকৰ তৰাৰ জৰিয়তে যি ফৰ্ম বনোৱা হয় এটা আকৃতি যি বনোৱা হয় এটা পেটাৰ্ণ নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ যি পেটাৰ্ণ এটা বনোৱা হয় সেই পেটাৰ্ণটোক আমি কি কওঁ কনষ্টেলেশ্যন বুলি কওঁ আগত ছবি আহি আছে আপোনালোকে ছবি চালে গম পাব Saptarishi group of seven stars that forms a part of Ursa Major or big bear constellation ইয়াতে কোৱা হৈছে যে সপ্তঋষি অৰ্থাৎ সাতটা তৰা আছে সেই সাতটা তৰাৰ সমূহক group of seven stars that forms a part of Ursa Major যিটো উৰ্চা মেজৰ উৰ্চা মেজৰৰ এটা আকৃতি বনায় বিগ বিয়া অৰ্থাৎ ডাঙৰ ভালুক বুলি যাক আমি কওঁ বিগ বিয়াৰ কনষ্টেলেশ্যন যাক আমি ডাঙৰ ভালু কনষ্টেলেশ্যন বুলি কওঁ অৰ্থাৎ এনেকুৱা এটা এনে আগত আহি আছে এইটো চালি গম পাব আপোনালোকে এই ছবিটো চাই এই চাইছেনে আকৃতি এই সাতটা তৰাই এনেকুৱা এটা আকৃতি বনাইছে এই আকৃতিটোক কি কোৱা হয় বিগ বিয়াৰ এটা উৰ্চা মেজৰৰ এটা পাৰ্ট হয় এইটো এই part of Ursa Major or big bear constellation বুলি কওঁ ইয়াক আমি এইটো আকৃতিক north star indicates the north direction also' call the pole star এইটো উত্তৰফালে যিটো আমাৰ তৰা আছে এটা ডাঙৰ তৰা আছে উত্তৰফালে সেই তৰাটোৱে কি কৰে উত্তৰৰ যিটো নিৰ্দেশনা উত্তৰৰ ফালৰ যিটো নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা বুজায় কৈছে always remains in the same position in the sky আৰু সেইটো সদায় সেই তৰাটো উত্তৰৰ ফালেই থাকে তাৰ যিটো দিশ দিশ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নকৰে উত্তৰৰ ফালেই থাকে সেইটো can look at the position of the pole star with the help of the Saptarishi অৰ্থাৎ এই যে সাতটা তৰাৰ যে হোমো আছে সেই তৰাৰ মানে কোনটো তৰা কোনফালে আছে উত্তৰত কোনটো আছে তাৰ পশ্চিমফালে কোনটো আছে সেই তৰাটোৱে কি সকলো তৰাৰ মানে দিশটো বুজায় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেটাৰ্ণ বনায় এই চাইছেনে নাই আপোনালোকে সেইটোক কোৱা হয় সপ্ত ঋষি ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি কি কোৱা হৈছে big bear is an example of big bear এটা উদাহৰণ কিহৰ উদাহৰণ ইয়াতে দিছে মিল্কি ৱে কনষ্টেলেশ্যন আমি পালোঁৱেই এইটো চাওক কনষ্টেলেশ্যন ইয়াতে কি কোৱা হৈছে a certain pattern form by different group of star Saptarshi group of seven star that form a part of Ursa Major or a big bear constellation গতিকে বিগ বিয়াৰটো কিহৰ এক্সাম্পল হয় কনষ্টেলেশ্যনৰ উদাহৰণ হয় ষ্টাৰৰ উদাহৰণ নহয়তো ষ্টাৰটো আমি আগতে পালোঁ তাৰ নিজা পোহৰ আছে গতিকে ষ্টাৰটো হব নোৱাৰে গেলেক্সি হব নোৱাৰে গেলেক্সিৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে এতিয়া আলোচনা আৰম্ভ কৰিম গেলেক্সিও কি চাওঁ galaxy system of billion of stars clouds and dust and gases গেলেক্সিটো হৈছে যে তৰাবোৰৰ এটা বিশাল সমষ্টি যত ধূলিকণা আৰু গেছ পোৱা যায় যিমানবিলাক তৰা আছে সেই তৰাবোৰৰ এটা বিশাল সমষ্টিক কৈছে যে system of system of billion stars তৰাবোৰৰ বিশাল যিটো সমষ্টি তাত লাখ লাখ ক্ৰ'ৰ ক্ৰ'ৰ তৰা থাকে সেই ছিষ্টেমটোক আমি কি কওঁ গেলেক্সি বুলি কওঁ কেৱল তৰাই তাত নাথাকে ক্লাউডছ থাকে অৰ্থাৎ ধূলিকণা আছে কিছুমান গেছো পোৱা যায় সেই সকলোবোৰৰ সমষ্টিক একেলগে গেলেক্সি বুলি কোৱা হয় মিল্কি ৱে ব্ৰেকেট আছে Akash Ganga is a galaxy of earth আমাৰ পৃথিৱীখন মিল্কি ৱে নাইবা আকাশ গংগা নামৰ গেলেক্সিৰ ভিতৰত আছে আমাৰ পৃথিৱীখন আমি য'ত বসবাস কৰি আছোঁ এইটো ক'ত আছে আকাশ গংগা নাইবা মিল্কি ৱেৰ ভিতৰত আছে গতিকে এটা যদি কুৱেশ্যন সোধে যে আমাৰ পৃথিৱীখন কোনটো গেলেক্সিত আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ এনচাৰ কি হ'ব মিল্কি ৱে নাইবা আকাশ গংগা এটা question next bodies don't have their own heat and light but are lit by the light of the stars are known as আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে ষ্টাৰৰ বিষয়ে ষ্টাৰনো কি কি কৈছে bodies that don't have their own heat and light সেই বডিবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে সেই অংশবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে যিবিলাকৰ নিজা পোহৰ নাই আৰু নিজা তাপ নাই বাট কিন্তু are lit by the light of the stars কিন্তু তৰাৰ পোহৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তৰাৰ পোহৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোক আলোকিত হয় সেই বস্তুবোৰ আলোকিত হয় সেইবিলাকক কি বুলি কওঁ আমি ষ্টাৰ্ছ ষ্টাৰ নকওঁ ষ্টাৰৰ নিজা পোহৰ আছে সেইটো প্ৰথম লাইনটোতেই আছে যে bodies that do' not have star গতিকে ষ্টাৰৰ ষ্টাৰৰ কি আছে নিজা পোহৰ আছে গতিকে ষ্টাৰ এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে কনষ্টেলেশ্যন হ'ব নোৱাৰে প্লেনেটছ আগতে আমি পাইছোঁ যে সেই বডিবিলাকক প্লেনেট বুলি কোৱা হয় যাৰ নিজা পোহৰ নাই আৰু নিজা তাপ নাই চেলেষ্টিয়েল বডিছ নহয় চেলেষ্টিয়েল বডি একেলগে সকলোবিলাককে চেলেষ্টিয়েল বডি বুলি কোৱা হয় আকাশত যি আছে আকাশত যি বগা বগা যি দেখা যায় সেই সকলোবিলাকৰ সমষ্টিকেই কোৱা হয় চেলেষ্টিয়েল বডিছ গতিকে চেলেষ্টিয়েল বডি আমাৰ এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে এতিয়া এনচাৰ আমাৰ কি হ'ব প্লেনেটছ যাৰ নিজা পোহৰ নাই আৰু নিজা তাপ নাই দি চলাৰ ছিষ্টেম চলাৰ ছিষ্টেমত কি কি আছে চলাৰ ছিষ্টেমত কি কি ইনক্লুড কৰা আছে চাওঁ কনচিষ্ট অফ ছান চলাৰ ছিষ্টেমত কি আছে ছান আছে সূৰ্য এইট প্লেনেট আঠটা গ্ৰহ আছে ছেটেলাইটছ আছে and some other celestial bodies আৰু আন কিছুমান চেলেষ্টিয়েল বডি আছে known as asteroids and meteoroids যিবিলাকক এষ্টৰইডছ আৰু মেটেৰিয়ডছ বুলি জনা যায় also' called called a solar family solar ছিষ্টেমক আমি কেতিয়াবা ছলাৰ ফেমিলি বুলিও অভিহিত কৰোঁ বা ছলাৰ ফেমিলি বুলিও কওঁ with the sun as its heads আৰু সূৰ্য হৈছে এই আমাৰ চলাৰ ছিষ্টেমৰ প্ৰধান আপোনালোকে জানে ফেমিলিৰ এজন মুৰব্বী থাকে হেড থাকে ঠিক তেনেকুৱা চলাৰ ছিষ্টেমো হৈছে এটা ফেমিলি আৰু এই ফেমিলিৰ মুৰব্বীজন কোন সূৰ্য এইটো চলাৰ ছিষ্টেমৰ এটা ইমেজ ইয়াতে দিয়া হৈছে চাইছেনে এইটো সূৰ্য হয় আৰু এই এইবিলাক হৈছে কি আমাৰ প্লেনেট হয় গ্ৰহ হয় আঠটা প্লেনেট ইয়াতে আছে centre of the solar system the sun centre of the solar system সূৰ্যটো ক'ত আছে চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ একেবাৰে মাজত চেণ্টাৰত অৱস্থিত it is a huge star এইটো এটা ডাঙৰ তৰা হয় প্ৰকাণ্ড তৰা হয় সূৰ্যটো its pulling force bind it solar system সেইটোৰ যিটো আকৰ্ষণ সেই আকৰ্ষণে কি কৰিছে পুলিং ছিষ্টেমে কি কৰিছে আন সকলোবিলাক গ্ৰহক একেলগে বাইণ্ডিং কৰি ৰাখিছে অৰ্থাৎ বান্ধি ৰাখিছে it is ultimate source of heat and light for the solar system এই সূৰ্যই কি কৰে চ'লাৰ ছিষ্টেমটো আলোকিত কৰি ৰাখে চ'ৰ্চ অফ হিট অৰ্থাৎ উত্তাপৰ এটা চ'ৰ্চ হয় এটা মাধ্যম হয় and light for the solar system আৰু চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ যিটো লাইট পোহৰ এই পোহৰ আৰু উত্তাপৰ এটা মাধ্যম হৈছে কি সূৰ্য এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন সেইটো ভালকৈ চাব ডিষ্টে সেইটো পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে distance between sun and earth is one five zero' million kilometre এশ পঞ্চাছ মিলিয়ন কিলোমিটাৰ হয় সূৰ্যটো আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা কিমান দূৰত আছে এশ পঞ্চাছ মিলিয়ন কিলোমিটাৰ দূৰত আছে এই চলাৰ ছিষ্টেমৰ আৰু এটা ইমেজ ইয়াতে দিয়া হৈছে ইয়াতে কেৱল গ্ৰহকেইটা নাম ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকে এইটো কিতাপৰ পৰাও চাব পাৰে সূৰ্যৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত যিটো গ্ৰহ সেইটো হৈছে মাৰ্কিউৰী বুধ তাৰপিছত আছে ভেনাছ শুক্ৰ তাৰপিছত তিনি নম্বৰত আছে পৃথিৱী আৰ্থ মংগল গ্ৰহ Mars Brihaspati Jupiter Saturn Shani Uranus Arun Neptune Varun আজি আমাৰ আলোচনা এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত এই চেপ্টাৰৰ বাকী যিখিনি কথা সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম থেংক ইউ